Uh, okay. Um, bueno, um, estuve. Hoy ah, vamos a tratar de. <clears throat> tratar de crear un currículo, una, una, actividad para una actividad diferente para el, <clears throat> el algo coreano. Um, porque por estos últimos últimos meses estuvimos haciendo nada más eh, la lectura del guión, que está bien, excelente, pero necesitamos darle un poco de variedad, porque yo al, principio dije, bueno, ustedes van a estudiar por su cuenta y con esto van a practicar. Eh, y creo que la gente, la proporción de ayuda que la gente necesita entre practicar y aprender es mucho más a favor del, aprender. Y <clears throat> no, tanto, y no hay tanta necesidad de practicar. Entonces, um, eh, <clears throat> el otro día encontré material. ¿En dónde lo encontré? Lo encontré acá. En la página web de... ¿Dónde está esto? Esta página web en la página web de, este Centro de Educación de Coreano en Los Ángeles o no sé qué cosa pero aquí ah, había bastantes materiales y uno de estos ah, la mayoría, algunos fueran cosas bien simples pero encontré algunos materiales que sirven como como de apoyo <clears throat> como el que está acá y esto era como exactamente lo que quería. Muchos dibujos. Ah, muchos dibujos. Cosas simples. No hay inglés. Eh, creo que está perfecto. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar en, el algo coreano? Es algo no muy definido ah, por ahora. Así que vamos a, vamos a probar qué es lo que podemos hacer. Ah, a ver, Tenemos Esta conversación no se enchumare a an capullana. Hum. A gente poderia ler este diálogo Lo que vamos, está aquí un <clears throat> objetivo de aprendizaje de gramática. Aprender una posibilidad. 수식 표현하기? 이게 뭐지? 수식? 할 수 있다. La posibilidad. 있는 책은. Creo que es algo de gramática, pero no tengo idea qué significa. 피아노를 칠 수 있어요. Mm. Primero leemos, vemos cuál es la traducción. Creo que le proveo la traducción, le digo que la gente que lo haga por sí misma. Ah, ¿Yo? ¿O los participantes? Mm. El diálogo inicial. Después vamos a aprender el 할 수 있어요. Entonces, aquí viene, viene, le encaja bien la lección de, de María José que está el verbo, la que termina, uh, que no tiene un pachim, que no tiene un pachim, y el verbo que tiene pachim. ¿O no? 아, 헷갈리네. 만들 수 있어요. 그래서 aquí no se cambia el pachín. Creo que están estos dos y los irregulares. Y vamos a aprenderlo así. Y vamos a hacer eh, este ejercicio y para hacer este ejercicio creo que vamos a pegar un screenshot cada vez así ah, hmm. Oh, esto es avanzado. 마리아가 친구를 만나요. 마리아가 만나는 친구는 오씨. Oh, esto es avanzado. ¿Cómo vamos a aprender esto? No sé si enfocarme a explicar las reglas o aprender a agarrar las reglas de la práctica. 그래서 무슨 책이에요? 유진이 공부하는 책이에요. Wow. Esto está difícil. Ah, voy a crear más cuartos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. alguien se vino y se fue en Discord. Eh, esto tengo que borrar. No me acuerdo cómo se hace. Vamos a clonar este. Okay. Está difícil. Pero lo vamos a tratar. Wusel suizo. ¿eh? A ver. ¿Cómo asigno esto a cada persona? 무엇을 할 수 있어요? 피아노를 칠 수 있어요. 무엇을 할 수 있어요? 그 뭐지? 보트를 만들 수 있어요인가? 빵을 만들 수 재능도 <laughs> 많네 빵을 만들 수 있어요 그림을 그릴 수 있어요 노래를 할 수 있어요 pasan los capítulos anteriores. ¿Este es nivel intermedio o qué? ¿Y dónde están los dibujos de los capítulos 1 al 2? 1 al 4. Creo que no, tengo que esperar que la gente tenga vocabulario. Eh, voy a proveer el vocabulario y voy a estar hablando más, pero creo que la gente va a estar bien y creo que el efecto de aprendizaje ojalá que no disminuya tanto. Y vamos a hacer que la gente repita. Repita la palabra. Hmm. ¿Qué es esto? ¿Hay un audio grabado? <laughs> ¿Qué es esto? Pero no hay nombre. <laughs> ¿Qué, qué, ¿Cómo? Pero necesitamos nombre de cada persona. 아. 아, 오케이. Ah, este dibujo es de, es de la lectura de esta. 아, 잘 학생은 호세입니다. Este es José. 실판에 글씨를 쓰는 학생은 바실리. Este es fácil. ¿La gente lo podrá hacer? Al fin, ¿no? Y creo que otra cosa que tengo que hacer es, en vez de indicar, <clears throat> en vez de apuntar a una persona que lo responda, tengo que hacerlo de manera abierta para que cualquier persona que pueda responder, responda. Pero no sé por qué no me encuentro competencia, pero porque si no nos vamos a demorar mucho esperando a que esa persona responda. Mm. Creo que vamos a preparar hasta acá y ver <laughs> cómo nos sale. O sea, hoy día vamos a tratar de hacer creo que como la mitad de esto. La próxima semana la otra mitad. Después... ¿Cuál es el capítulo 6? Esto está como medio avanzado. Pero ya veremos. No sé qué hacen cuando la gente es un super principiante. <sighs> Bueno. Esa es la preparación de hoy. Eh, veremos cómo nos sale.